Второй тайм игры между командами Старс и Изумруд. Счет 1-1. нормально. Вернулись. Далее сели. Отдачек на него. Не бросается. На блоку пойдет. Хорошо до конца. Я... Спокойно, спокойно. Бля. Давай, давай, давай, давай, давай. Корпус, корпус. Закройте плане, пацаны, да. Нет, сядь, вот игрок. Да. Есть с тобой дальше. Отжимаю. Присутствуй, Стой, не уверен. Еще. Макс, шой. Вот ты туда зацепил! Ты зацепила футболку! Пацаны, все забыли, давайте, давайте, еще одна! Давайте, еще, еще! Внимательнее в защите, пожалуйста, Чубаш! Наш, наш, наш. Ой, Вась! Наш! Главное, что мне в руку, либо шкафой, либо наш. Саня, ниже садись! Да! Ти... Аут. Ну Ми не спішимо. Да нет, перехват. Туда. Можно? Да, ну постой, пусть постоит. Что, ему нравится стоять? А что ты там лянешь? Играй давай. Ну. Хорошо, на.

Играй, играй, ну что, что, що ти йому скажеш в даній Ну он, ну он прав был. Играй, до конца играй, да что, ну мяч выносил он. Играй.

На. Да вторая же. Юрик, защиту. Ты, Батя, Тося, да, защиту все. Давайте, пацаны, собрались, побегай. До конца тайма. Это же не хоккей. Да. Выбил, выбил. Не, не 6, уже 8, даже больше.

Сколько осталось? 10 минут. 10 минут Спокойно, спокойно. Денис назад. Здорово, здорово. Шире, шире. Рома, сам иди мне, Дань. Есть, Рома, Роман!

Есть! Вот, смотри! Есть! Давай, бей! Друже, Голову поверни. Центр смотрим, право. Остап, уходи направо. Ты, образцай. Ром, лево, внимание. Тощи, не бросайся, не бросайся. Его. Его. Его. Его. Его. Его. Иван, вы в футбол приходите играть? руки! Дайте! Валер, давай, давай, давай, бей! Валера, по тобой! Обратно! Гоняй, влево! Да не стои! Вану! Васик, давай, давай, давай! Ну! Иван! Таня, Таня, давай, давай, давай! Пацаны, давай! Валер, давай! Валер, он! Хорошо, Валера, хорошо! Денис, побегай! Семером играйте, ё-моё! Вы стали в одной точке. Вперед, по воде, прям есть! Валера! Пошел, пошел, разгоняй! Сзади, вот! Давай, поломай его на! Хорошо, хорошо, играем! Дай, дай, Рой!

Саш, давай, давай, давай, забирай. Блин, не, не, не, не. Сядь здесь! Рома сам, центр. Быстрее! Есть еще. Валер, давай, давай, давай. Не-не, тебя ушел. Зеленые водят. Они тогда не будут пихать. Отвечай, пока не вышли. Отвечай, не стой, стоишь. Передачу. Давайте, давайте, еще раз. Еще один. Денис, давай. Пять минут. Пять минут, давай. Давай, давай, Чупа, давай. Не даем бить. Вперед, вперед. Нет, не вперед, оборона. Встречай, не стой, Влад. Смотри. Влад.

своей, на своей встречаем. Нет, нет, Валера в него, Рома лево. Рома, Рома не бросайте только, не бросайте. Валер, давай. Хорошо. Денис, давай, давай, давай. Все, один. Блин, давайте. Дэн, ну стань последнего, если устал. Все, хорошо, играем. Еще надо, давай, чупа. Я не в контакте будет. Товарищ, Поменяйся, если... По... Забирай, забирай. Саш, давай! Ты долбоёб! Блядь, твою мать! Что делаешь? Рука! Беги, блядь! Хорошо, वलिया वलिया убирайте. Да. Блин. Да, что ты убираешь? Беги здесь. Дэн, давай. Нормально, нормально, нормально. Вернули. Рома, оставайся там, Ром. Ты поможешь вперед. Ром? Стоп, стоп, стоп, сзади, сзади. Постой там. Шире, Валер, шире смотри. Минута. Шире смотри. Не спеши. Атлант, выйдешь, Атлант. Не спеши. Давай, назад теперь беги. Ласик, встречай. Ласик, не бросаемся мы. Брось. Ну, Дурак! Дэнский! Не дай ударить! Не дай! Давай! Семен! Семен! Денис! Денис! Выйди, Макс! Спокойнее! Останови ударить!